PC Es un proceso de coaching. ¿A qué le llamo o a qué le llamamos los coaches procesos de coaching? Es un conjunto, un paquete de sesiones. En este caso, este proceso de coaching que vas a contratar son cuatro sesiones de coaching. Cada sesión durará entre una hora y una hora y media y con un intervalo de una semana entre una y otra. Por eso dura un mes. ¿Cuál es la particularidad del proceso de coaching? Es que nos enfocamos siempre sobre el mismo tema que vos quieras desarrollar, quieras trabajar, quieras mejorar o cambiar. Y en cada una de estas sesiones que van a ser online a través de una videoconferencia que va a ser totalmente privada y confidencial.